Jestem na ulicy Czarnieckiego w Jaworze a oto kapliczka świętego Wojciecha była tu kiedyś wcześniej synagoga, która została przebudowana na kapliczkę przyszpitalną. Dobra, nie zawsze